acepta las laes. Son mobil nyacang kok nyacang ke bartop ben baju singlet baju singlet itu di mobil bongkok deh dong, yang penting nyambut Aki cerita Sambil sepun kematian iya. Llámalo r

pipi sujana makanya manis nyoman ing ingat nyoman tekan subaya las pesan ngalain. ba lan anane Anjot, anjotan Burung dan laut binan ni ya Bujang merida Buenjar ibida Cetonan mampia kau na Menunggu sedih akamah Jadi lebih tidak Jadi jangan rumah maju Mimpi bapak ku senawa Biarlah mulai ngaku berinya Yang dan kamu kurna Mimpi bapak nengalia Api jadi jepiti seseng perlu cinta dirade Ingin orang cinta neseng perlu sing lanang wan modal jadi dene dengan orang kebagusan cinta penuh perhitungan masa depan cemerlang bisa june besenjaman Pistol ada di perangsa Wis dolar dari Brangsang. Hahaha. <laughs> ada yang kena lagu kan jadi om karena om jadi Nedeman jak dure Guru sandar dure Nedeman ajak Aduh. Bisa Segede. Merasakan sih kendung. Masa witra diraga mulau pada malera Aduh Ngire pada padangan lademan iya, Eling dulu sang dia Ane demen gak duren sang aja duren Ane demen maaraga sang maaraga Listen, listen Ane demen gak duren Durusan gitu mengalih, tahu. Mengalir, nada dongeng, terus sama padahal hobi urusan kembali yang dibanding sing pada nyelekan durian ada parah ada mani ragone pada malena ne penting kirago pada tetap majalan pasawi prani rago sanuna masapuna ganti pegang tetap majalan duren ada ara ada vodka ada semuanya ada hanya ada di Banyuwangi kamu siang ngeding timpal-timpal beli ne adalah kamu nyumbang betul kerat lima kerat ne nyumbang kulit itu timpal beli ne mesaut munyi tiga hang tukal tiga hang tukal bane siago ne jane ragani lo emang gede beli tu sing ngidang ngomong ngomong apa jani eh, aduh lo ijo ilo jani lo ilo ijo jani orang-orang lalu jender beli bang ilo bertanggung jawab raja reraman beli ne pedas beli sekan-sekan saco mula nawan jengkel hujat ini karena ilo ejani ya, bangsakan balik matur piuning dijawab ya, piuning pade bali subanya matang lah karena jakin ilo masa kapan ngajak ide betara yang guru disanggah beli hihi <laughs> sengalah meleja hati Tunggu yang lasa tidak di hati Hadi ngalahin beli Oh, oh, oh. I need big bedroom. I need flower man. I need flower man. I need. I need. I need the flower man. Yeah, brancas. <laughs> Donald, Donald Bebê. é? Faz a Donald Duck, né? Ai, sa, sa, sa, sa. holiday ngerti buah bocah lu lu ngerti nada ya karena saya ngerti nada yang dia bocah lo enak jangan album apa ada lawar ada whiskey ada Ara menyusul liata Pokoknya kita mabuk bebas Jangan terjun bebas Jangan terjun bebas jurang Jangan terjun bebas Mabuk bebas aja Mabuk datangin duit Lagi Aduh terima seri ke pertama aturan dia 15 siaran nah itulah <laughs> Yeah. 서울